Памятник русскому Хатика. Настоящий русский Хатика жил возле обочины, у которой 13 лет назад произошла страшная трагедия. Пожилого хозяина пса насмерть сбил кортеж чиновника. Когда тело мужчины увезли, собака осталась ждать его на месте аварии, прямо на курке своего верного друга. Местные пытались забрать пса домой, но он постоянно сбегал, возвращаясь к обочине. Так и прошли 13 лет жизни самого преданного друга человека,